Allahu Allahu Allahu Allah As I look to nature's beauty dazzled am I Knowing everything falls on you the Lord Most High यहाँ पे ہم جے ڈاٹ کے باہر کھڑے ہیں اور یہاں پہ ففٹی پرسینٹ سیل ہے جنید جمشید انکل کے لیے یہ نام رکھا گیا ہے اور وہ ایک اچھے آدمی تھے اور وہ شہید ہو چکے ہیں بہت اچھے آدمی تھے ابھی ہم اندر جائیں گے ایسے نہ ہو ہم ہمیشہ کس طرح ونڈو شاپنگ نہ کر لیں انا الیہ راجعون آگے تو آپ ہی سمجھدار ہے ابھی میں ایک جگہ آیا ہوں اس وہ ہے کرکٹ سٹیڈیم جس کو کرکٹ دیکھنے کا شوق ہو وہ یہاں آ سکتا ہے یہاں ہفتے اتوار کو ٹی ٹوینٹی میچ ہوتا ہے اور جس کو نیٹ پریکٹس کھیلنے کا شوق ہو وہ ادھر آ سکتا ہے اور یہاں پہ اکیڈمی بھی جوائن کر سکتے ہیں اگر کسی کو کرکٹ جانے کا شوق ہو اور ہمیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ میرپور بہت بڑا شہر ہے یہ ہے علی بابا فن ہاؤس آپ ادھر اندر جائیں بہت مزہ آئے گا بہت اچھی جگہ ہے بچوں کے لیے آزاد نگر مارٹ آ چکے ہیں اور یہ سب سے اچھی بیکری اور سب سے اچھی لوکیشن ہے میرپور کی اس کے اندر ہر قسم کے سٹورز ہیں ابھی آپ کو میں دکھاؤں گا اور اس بیکری کا نام پریسٹو ہے پریسٹو اللہ اللہ ابھی میں میر پور کی ایک گلی میں کھڑا ہوا ہوں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میر پور کو منی انگلینڈ بھی کہتے ہیں منی انگلینڈ اس لیے کہتے ہیں کہ کیونکہ یہاں کے زیادہ تر لوگ انگلینڈ گئے ہیں نوکری کرنے یہاں کے زیادہ تر گھر خالی ہوتے ہیں اس میں ملازم رہتے ہیں ابھی ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے تو سانپ میں مسجد ہے میں ابھی ادھر نماز دن اور رات میں پانچ نماز فرض ہے آپ گھر میں ہو سفر پہ ہو یا بازار میں ہو نماز نہیں مس کرنی ماشاء اللہ یہ اللہ کا گھر بہت بڑا ہے برکتوں سے دامن بھرتا ہے تو چھوٹا شہر ہو یا منی انگلینڈ ہو لنڈا تو ہر جگہ ہوتا ہے Thank you.